大家好，我是陈老师，欢迎各位收看我们这一期的命理名人堂节目。我们这一期的命理名人堂节目要讲到哪一位名人呢？我们今天要讲到的是在二零一八年以黑马之姿胜选高雄市市长的新科市长韩国瑜韩市长。我们韩市长在过去的选举之中缔造了一个韩流的传奇。好，他以口号以人进的来，货卖的出去，高雄发大财。 的模式掀起了寒流，让他胜选了高雄市市长。但是过去的成功对他未来的施政是不是画等号的？有人在想，他在二零二零年会不会出来竞选总统呢？今天我们来探讨《命理名言堂》里面的韩市长。韩市长生于丁酉年丙午月庚生日吉时，这个生日呢，老师是以选举公报的生日来换算的，哦，那就是把它转换成我们八字中的其中三柱。 韩社长以他的这个格局来看呢，老师在这边看，那因为我们虽然少了一座，但老师这边看，他是以做大事的人为主，他是能当官的，能从政的，无论是从军或是从政，他都可以做的有声有色。过去他在国民党内内，进连任了好几届的立委，那在今年也当了我们的什么呢？北农的总经理，后来资深前往高雄来竞选。 高雄市市长在当时人家看是这是不可能的，你韩国瑜怎么可能在绿色的执政下你可以选到高雄市长？对方连躺着他就等于胜选了，你怎么可能会中？但是他凭他的毅力，好跟他的一个努力，走访京城，大家宣扬他的理念，他确实的扭转了乾坤，然、后成为了高雄市市长。那有人在想，第一件事是说，哎。 韩市长，你既然有这么大的人气，那你二零二零年会不会出来选总统？老师在这边看，韩市长他在岁次己亥年，也是二零一九年，因为他要选二零一二零年，他二零一九年一定要做些决定。易老师目前来看，韩市长他官格在己亥年，也就是二零一九年，是十分弱的，十分弱的哈，他并没有像过去的二零一八年这么的强盛，所以是说呢。 他在今年，啊，二零一九年己亥年的时候，他的官格位是没有浮动的，所以是说，老师给这边断言，韩市长他不会出来选总统。哦，老市长不会出来选总统，他会好好的把他的市政努力的做好。那他这次己亥年他的市政做的如何呢？以台面上来说，韩市长今年会遇到一个问题，就是他的部署会出现一个问题，让他会陷入到他们的一些。 过错，或者是一些政战方面的事情、政治的问题，让他受到了牵连。这个问题是因为韩市长今年官格十分的薄弱，让他没有办法好好的掌控他的高雄市市政，哦，或者是原来的市府职员可能跟他政政治体理念不一样，或者是他的幕僚因为去做一些错误的做错误的模式，牵连到了韩市长。说到韩市长在二零一九年岁己亥年的时候施政。 并不这么的容易。哦，他虽然很想做，有这个企图心，有这个想法，但是没有办法上令下达，把事情全部都做好。这是他今年官格弱会遇到很大的问题。再加上哦，再加上他的一个夫妻宫会受到一些压迫，会有一些冲撞。所以说他的妻子哦，就是我们一般人说的称的加分姐，在岁次己亥年，容易也会受到。 韩市长的因素被他人关注，导致是说会有一些纠纷出来，啊，会有一些纠纷出来。所以说，我们今年韩市长他的施政会有面临的内忧跟外患。内忧就是他的内部，哦，他的内部无法很好的妥善的掌握，很很好妥善掌握。那什么叫外忧呢？外忧就是当然就是政治上的纷争，哦，政治上的纷争让他没有办法可以安心的好好拼施政。 那以这样状况来看，是不是韩市长在二零一九年他就没有办法做好这个市政呢？其实也不是，为什么呢？韩市长的官格弱，代表是说他的施政能力、施政的控制度没那么强，也没有办法受到了是说关公部门的帮忙。毕竟现在公部门掌握的还是在范律的身上，但是他的非官的贵人很多，就是只要不是公部门的，他可以掌握的贵人会十分的多。 无论是商界啊，或者是其他地方各界来的资源，那还是长想做的事情，或许他的高雄市政府没有办法直接的如臂使指、如指捏物把这个事情办好，但是身边的贵人说没关系，你现在没办法做这件事，我帮你。无论明的暗的，这些贵人会把韩市长想要做的事情尽量给他帮忙，帮他达到。所以韩市长今年哦，他最主要靠的什么？靠贵人。 他就能广结善缘，那自然各方的贵人会帮助他，把高雄的市政、把高雄的经济、把高雄的景气，给他慢慢的提升起来。哦，以韩市长这四年的任期来说，己亥年是他很需要挑战的一年，非常需要挑战的一年。他只要能够好好的低调，而且务实的找寻贵人来帮他完成事情，不要只靠自己。 因为他的团队今年实在办不了什么太好的事情，只要不出包，就是帮到韩市长。哦，那他只要能够广结善缘，让周边的贵人、非公部门的贵人帮他做事，来替他呢给他一些帮助，那他今年就可以安然的度过，安然的度过哈。所以说，我们今天总结一下，韩市长会不会去选总统？目前状况来看，他不会选总统，因为他的官格位稳定偏弱，他不会去异动。 他会好好做完，至少今年他根本就不会考虑卷总统的事情。再来，他的施政如何？公部门施政，实在是乏善可陈。但是他达到了目的，可不可以？可以，必须要借贵人给他的资源，然后后面的他再去跟上，这就还可以做好。好，所以说我们用时间来验证，我们韩市长在二零一九年是不是会如老师这样讲？好，让他可以好好的过去呢？我们拭目以待。我是陈老师。 我们下一次的命令，明天堂们再见。